Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad, te da la opción de elegir entre una chaqueta de jeans o un gato de la suerte. Marca gratis asterisco 600 e numeral send y con tu voto elige el regalo ganador. Movistar, compartida la vida es más.